祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝你幸福大吉！哦祝快乐！ 早会，祝大家圣诞快乐！啊，谢谢谢谢谢谢，祝大家每个老人家都圣诞快乐。对对年轻仔也过，哈年轻快乐。有小小东西，好，希望大家啦，甜在心里，安尼好嘛？好，谢谢。不能吃的你们。 谢谢，我们等一下好。